الحمد لله الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غساء أحوى وهو الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن نجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته إلى يوم القيامة أجمعين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لن يدخل النار أحد شهد بدرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن أبي العمر أبي, أبي اليسر رضي الله عنه لقد أعانك عليه ملك كريم أو كما قال عليه الصلاة والسلام मेरे نهايه قابل احترام बुजुर्गों عزيز दोस्तों نجوان ساتيو پس پردہ سننے والی مکرم محترم معظم مقدس دینی ماں اور بہنوں حضور اکرم سرور دو عالم افصح العرب والعجم سید ولد آدم فخر بنی آدم سبب وجود دو عالم زینت دو عالم شان دو عالم رحمت دو عالم سیدنا و مولانا حبيبنا و حبیب حضرت محمد مصطفیٰ طیبہ آپ کی حیات مقدسہ اور آپ کی پاکیزہ اور نورانی زندگی کا تذکرہ ہمارے درمیان تسلسل کے ساتھ چلتے چلتے اس سے پہلے کی جو نشست ہمارے درمیان ہوئی اور درمیانی وقفہ عمرے کے سفر کی وجہ سے درمیان میں وقفہ ہوا تھا اس سے پہلے جس نشست کو ہم نے روکا اور پھر وہاں سے وقفہ ہوا ہے غزوہ بدر کے متعلق تفصیلات کا بیان چل رہا تھا بدر کی جنگ کی ابتدا اس کا آغاز اور میدان جنگ کی تفصیلات اور اقدال شانوں کی غیبی مدد نصرت اور اپنی خاص تائید و حمایت اور مسلمانوں ایمان والوں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مدد و نصرت کے لیے فرشتوں کا آسمانوں سے زمینوں پر اتارا جانا تین ہزار فرشتوں کا میدان بدر میں اترنا اور اس جنگ میں شرکت کرنا اور مسلمانوں کے کے ساتھ مل کر ان شانہ بشانہ دشمنان اسلام سے لڑنا اور صرف اس میدان میں انسان نہیں فرشتے نہیں بلکہ ستر جنات تک بھی اس بدر کے میدان کی جنگ میں شریک ہوئے ہیں اور آج اس بدر کے میدان میں جہاں جنگ لڑی گئی تھی اور جہاں اسلام کی پہلی عظیم الشان لڑائی ہوئی وہاں مسجد بدر بنا دی گئی ہے جن حضرات کا سفر ہوا ہے وہ جانتے ہیں مدینہ منورہ سے دو سو کلو میٹر کے قریب کا فاصلہ ہے بدر کے میدان کا وہاں اب مسجد بدر بھی قائم ہے اور اس کے علاوہ وہ خاص مکان اور خاص جگہ جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے بدر کی جنگ کے موقع پہ پہاڑ کے اونچے ٹیلے پر ایک چھپر بنایا گیا تھا کہ آقا اس میں قیام کریں گے اسی میں آرام کریں گے اسی میں نماز پڑھیں گے اور اکنام کا لشکر روانہ فرمائیں گے اور یہیں پر آپ دعا اور کی اوزاری میں مشغول رہیں گے اس چھپر کے سامنے سواریاں تیار ہوتی تھیں تیار ہوتے تھے سواریوں پہ سوار ہو کر میدان کی طرف بڑھتے تھے اور دشمن سے مقابلہ کرتے تھے تو وہ خاص مقام اب مسجد عریش وہاں پہ حکومت کی طرف سے بنا دی گئی ہے اور اس کے علاوہ وہ گڑھا جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ویسے تو ستر مشرقین مکہ اس جنگ بدر میں مارے گئے لیکن چوبیس ان کے نام پر مشہور و معروف سردار تھے جو اس جنگ میں مارے گئے تو ان چوبیس کو خاص طور سے اللہ کے نبی نے ایک نہایت ہی خبیص ناپاک گندا بدبودار نجس کنواں تھا وہاں پھینکنے اور ڈالنے کا حکم دیا تو وہ جس کنویں اور گڑھے میں گندے گڑھے میں ان چوبیس سرداران مکہ کی لاشوں کو ڈالا گیا آج وہاں اس جگہ پر بیت الخلا حکومت کی طرف سے تعمیر کر دیے گئے ہیں جس طرح مکہ مکرمہ میں جہاں پہ بدبہ ابو جہل کا مکان تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو پیدائش کی جگہ ہے مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں لائبریری تعمیر کر دی گئی ہے اس کے بالکل مقابل ابو زید کی طرف ابو جہل کا مکان تھا تو اس بدبخ کے مکان کے علاقے میں سارے بیت الخلاء بنا دیے گئے ہیں حکومت کی طرف سے اسی طرح بدر کے میدان میں جن لاشوں کو گندے کنویں میں ڈالا گیا وہاں بھی حکومت نے بیت الخلاء تعمیر کر دیے جو جو یادگار جگہیں تھیں اسلام کے مسلمانوں کے اور اللہ کے نبی کے اعتبار سے وہاں مساجد بنا دی گئی اس طرح مدینہ منورہ میں آپ مسجد نبی سے باہر نکلیں تو جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام پہ بادل نے آ کر سخت دوپہر کی گرمی اور دھوپ کی شدت نے سایہ کیا وہاں مسجد غمامہ بنا دی گئی ہے یعنی ایک علامت ہے کہ وہاں لکھا نہیں ہے نہ مسجد کا نام لکھا ہے نہ کوئی علامت ہے بس وہاں مسجد تعمیر کی گئی کیونکہ حکومت جانتی ہے کہ یہاں اللہ کے نبی کھڑے ہوئے بادل نے سایہ کیا تھا اور حضور نے بارش کے لیے دعا مانگی تو وہاں مسجد غمامہ بنا دی گئی بالکل اس کے پہلو میں اللہ کے نبی علیہ السلام زندگی بھر مختلف مقامات پر آپ نے عید کی نماز ادا فرمائی مدین چونکہ عیدگاہ تو شہر کے باہر ہوتی ہے شہر کی آبادی ہے آپ اندازہ کریں کہ اس دور کا مدین منورہ کی آبادی اتنی تھی جتنی کہ آج مسجد نبوی آپ کو اس کی توسیع نظر آتی ہے تو مسجد غمامہ کے پہلوں میں اللہ کے نبی نے زندگی میں مختلف مقامات پہ عید کی نماز ادا فرمائی تو خلف راشدین میں سے ہر خلیف راشد نے کسی نہ کسی ایک مقام کا انتخاب کر لیا عید پڑھنے کے لیے تو حکومت نے وہاں جہاں سید نہ صدیق رضی اللہ عنہ عید کی نماز پڑھایا کرتے تھے وہاں مسجد الاوکر صدیق بنا دی ہے اور جہاں حضرت عمر نے گیارہ سال عید پڑھا لیے کہ حضور نے بھی پڑھائی تھی اور مسجد عمر بن خطاب بنا دی گئی اسی طرح مسجد علی بن ابی طالب مسجد عثمان بن عفان جہاں جہاں صحابہ نے عید ادا کی وہاں مسجدیں بنا دی گئی اگرچہ کہ اس میں نمازیں ادا نہیں ہوتی مگر ایک یادگار کے طور پر کہ ان حضرات نے نمازیں ادا کی یا عبادت کی ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو مسجد بنا دیا جائے مسجد کو کھولنے کی ضرورت اس لیے پیش نہیں آئی یہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے یہ مسجدیں ہیں اور جن کو نماز پڑھنا ہے وہ مسجد نبوی میں آرام سے ادا کر سکتے ہیں تو یادگار اس طرح حکومت نے بنا دی ہے تو وہ میدان بدر میں بھی کچھ نشانیاں جہاں حضور رکے جہاں ٹھہرے جہاں قیام کیا جہاں آرام کیا جہاں صحابہ رکے وہاں مساجد تعمیر کر دی گئی اور جہاں کفار و مشرقین کی قبریں دیں یا مردہ کڑھے میں ڈالا گیا وہاں بیت الخلاء تعمیر کر دیے گئے اس لیے کہ گندی ناپاک جگہ ہے بیت الخلاء ہی اس کے لیے مناسب ہے تو یہ وہ میدان بدر جہاں اللہ نے مدد فرمائی جنات بھی آئے فرشتے بھی آئے انسان مسلمانوں کی شکل میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ موجود ہے ساری تفصیلات ہم بیان کر چکے ہیں جنگ کے اختتام پر ستر قیدی کفار کے مدینہ منورہ لائے گئے دو کو راستے میں مار دیا گیا بچے ہیں باقی اڑسٹھ جو باقی بچے ہیں اللہ کے نبی نے مشورہ فرمایا ہے مختلف رائے سامنے آئی زیادہ رائے یہ تھی کہ فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے لوگ آتے رہے اپنے اپنے رشتے داروں کا فدیہ دیتے رہے چھوڑا کر رہا کروا کر لے جاتے رہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے داماد بڑی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ کے شوہر ابو الحاظ میں نبی بھی شامل تھے ان کو ان کا فدیہ کیسے آیا ہے اور پھر آگے چل کے انہوں نے کیسے اسلام قبول کیا یہ تفصیلات تو ہم اس سے پہلے کی نشست میں بیان کر چکے ہیں باقی اور بھی قیدی تھے سارے قیدیوں کی تفصیلات نہیں بیان کرنی لیکن جن قیدیوں کا کچھ تفصیلی قصہ یا تفصیلی ذکر اجر ملتا ہے جن میں بعض نامور قیدی سمجھے جاتے ہیں جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سگے چچا عباس بن عبد المطلب ہیں جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے اگرچہ کہ یہ اللہ کے نبی کے ایمان نہ لانے کے باوجود رازدار تھے آپ کی باتوں کو خفیہ رکھا کرتے تھے یہاں تک کہ جب مدینے والے موسم حج میں اللہ کے نبی کو ملے تھے آپ نے ان تک اسلام کا پیغام پہنچایا تھا اور انہوں نے یہ وعدہ کیا مدینے والوں نے کہ آپ آئیے ہم آپ کو ٹھکانہ دیں گے آپ کی مدد کریں گے دنیاوی مالی اخروی ہر اعتبار سے آپ کی تائید اور نصرت و حمایت کریں گے تو اس وقت عباس بن عبد المطلب کے ساتھ میں تھے اگرچہ کہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن مینا کی گھاٹی میں جس کو بیعت اقبا کہا جاتا ہے جہاں اندھیرے اور تاریخی میں مدینے والوں نے آقا کے ہاتھ پہ اسلام کی موت کی جہاد کی اور زندگی پر ساتھ دینے کی بیعت کی تھی وہاں ساتھ میں عباس بن عبد المطلب بھی آئے تھے اور یہ کہا تھا کہ وہ مدینے والوں اگر تمہارا آگے چل کر تنگیوں میں تکلیفوں میں اور عرب اور عجم کے محمد بن عبداللہ کے مقابلے میں آتا دیکھ کر آگے چل کے ساتھ چھوڑ دینے کا ارادہ ہے تو پھر ان کو تم میرے بھتیجے کو ہرگز مدینہ مت لے جاؤ اس لیے کہ میرا دین و مذہب اس کے دین و مذہب اگرچہ کے جدا ہے لیکن ہمارے دل میں ان کی محبت ایسے ہی ہے جیسے پہلے تھی لہٰذا یہ خیال ضرور کرنا تو مدینے والوں نے وعدہ کیا کہ ضرور ساتھ دیں گے تب اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے گئے ہیں اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مدینہ منورہ والے ہیں وہاں کے خاص شہری ہیں اس لیے کہ مدینہ منورہ میں باہر والے بھی ہیں دیگر ملکوں والے اگرچہ کہ وہ بھی عرب ہے دیگر ملکوں والے عرب بھی ہیں اور اس کے علاوہ دوسرے ان ملکوں کے لوگ بھی ہیں جو عجمی ممالک کہلائے جاتے ہیں مگر ایک زمانے سے بڑے عرصے سے وہ پچاس ساٹھ سال سے مدینہ منورہ میں رہ رہے ہیں تو ان کو وہاں کی قومیت نیشنلٹی حاصل ہو چکی ہے لیکن ان کے علاوہ جو مدینہ کے رہنے والے خاص لوگ ہیں آج بھی آپ کو ان کے اندر نمایاں صفات نظر آئیں گے اور عمدہ خوبیاں نظر آئیں گے اسی لیے سچ کہا ہے بعض علماء نے کہ جس مدینے والے کے اندر عمدہ صفات نہ ہو اس کے دل میں رحمت نرمی کے جذبے نہ ہو وہ مدینے والا ہو ہی نہیں سکتا ہے اس لیے کہ اس کے اندر انصار مدینہ کی خوبیاں آنا ضروری ہے اور ہم نے بھی یہ محسوس کیا مکے والوں میں الگ فرق محسوس کیا اور مدینے والوں میں الگ فرق محسوس کیا مدینے والوں میں اللہ نے نرمی رحمت کا جذبہ شفقت مہربانی اور عمدہ اخلاق رکھے ہیں مکے والوں کی آزاد اور ہیں مدینے والوں کی آزاد اور ہیں اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینے والوں کی بڑی تعریف فرمائی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ جو مدینے والوں کو تکلیف دے گا قیامت کے دن حق تعالی شانو اس کو جہنم کی آگ میں ایسے تپائیں گے جیسے تانبے کو آگ میں پگھلایا جاتا ہے یا جیسے نمک پانی میں گھل جایا کرتا ہے تو انصار مدینہ تھے یہ جنہوں نے وعدہ کیا تھا عباس بن عبد المطلب بھی اس وقت ساتھ تھے تو اب یہ قیدی بن کے آئے ارادے سے نہیں آئے لیکن اس لیے کہ قوم آئی ہے قبیلے والے آئے ہیں خاندان والے آئے ہیں پورا مکہ امڑ کے آیا ہے تو ان کو بھی ساتھ جانا تھا اگر ساتھ نہ جاتے تو لوگ یہ محسوس کرتے کہ چونکہ بھتیجا مقابلے پہ ہے اس لیے نہیں جا رہے تو اس لیے یہ قیدی بن کے آئے جب قیدی بن کے آئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے تو ان کو جنہوں نے گرفتار کیا تھا وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے کعب بن ابو یوسف رضی اللہ عنہ انہوں نے حضرت عباس کو گرفتار کیا اچھا گرفتار کرنے والے کو دیکھو اور جس کو گرفتار کیا ہے اس کو دیکھو تو دونوں میں اتنا نمایاں فرق نظر آتا ہے کہ جس کو گرفتار کیا گیا زنجیروں میں بیڑیوں میں قید کر کے جکڑ کے قیدی بنا کے لایا گیا اس عباس بن عبد المطلب کو دیکھو تو چھ فٹ سے زیادہ کی ہائٹ اور قد و قامت والا انسان ہے اور جسم دیکھو تو نہایت طاقتور ہے توانا بدن ہے اور جو گرفتار کر کے لایا ہے اور جو قیدی بنا کے لایا ان کا یہ حال ہے کہ نہایت ہی پستہ قد ہے اور نہایت ہی جسم کے کمزور دبلے پتلے نڈال ضعیف الجسم اور نحیف الجسم انسان ہے اور یہ چھ فٹ سے زیادہ کے انسان عباس بن عبد المطلب کو گرفتار کر کے لائے بعض روایات میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ ایسے اٹھا کے لائے جیسے کاندھے پہ کوئی سامان یا تھیلا اٹھا کے لاد کے لایا جاتا ہے اس طرح عباس بن عبد المطلف کو پکڑا باندھا یوں اٹھایا کاندھے پہ ڈال کے لیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا حضور نے پوچھا عباس کو گرفتار کس نے کیا ہے عباس کو گرفتار کس نے کیا تو کعب بن عمر ابو اليسر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے گرفتار کیا پھر میں تو نے تم نے عباس کو گرفتار کیا کہاں کہاں کہاں کہاں کہاں تم اور اور عباس خاک آسمان کیا دونوں میں کیا فرق کتنا بڑا فرق نظر آتا ہے اور دونوں میں کسی طرح کا کوئی تقابل اور کوئی موافقت نظر نہیں آتی تو کہنے لگے نہیں حضور میں نے گرفتار کیا اور پھر بعض روایات میں انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی اصل بات یہ ہے کہ جب عباس بن عبد المطلب میرے سامنے آئے تو اچانک جب میں وہ میرے سامنے آئے تو میں نے رسی پھینکی ہے اور ان کو پکڑ کے باندھنے کی کوشش کی ہے تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی جانور ہو سامنے اور اس کو باندھ دیا جائے تو میں ان کو باندھتا رہا میں نے ان کے ہاتھ بھی جکڑ دیے پاؤں بھی باندھ دیے اور اس طرح کاندھے پہ اٹھایا انہوں نے میں کوئی مزاحمت نہیں کی کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا اور انہوں نے کوئی اپنے بچاؤ کی کوشش نہیں کی تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمانے لگے ارے کعب تم میں اتنی ہمت اور اتنی قوت اور طاقت کا کہ تم عباس جیسے قوی البدن اور توانا جسم انسان کو گرفتار کر سکو لقد کا علیہ ملک کریم اللہ کے ایک معزز فرشتے نے آسمانوں سے زمین پہ اتر کر تمہاری مدد کی ہے ظاہر میں تم قید کر رہے تھے ظاہر میں رسیوں سے تم باندھ رہے تھے لیکن حقیقت میں فرشتہ تھا جو تمہاری مدد کر رہا تھا اس وجہ سے تم عباس کو گرفتار کر کے لائے از عباس کو لایا گیا مدین منورہ تو اس دور میں مزیر نبوی صرف نماز کے لیے نہیں تھی وہ ایک اسلامک سینٹر تھا ایک اسلامی مرکز تھا وہیں پہ ہاں، وہیں پہ ہائی کورٹ وہیں پہ سپریم کورٹ وہیں پہ عدالت وہیں پہ مقدمات کی پیروی اور فیصلے وہیں پہ نکاح اور شادی بیاہ کی تقریب اور وہیں پہ جنگی مہمات کے لیے لشکروں کا روانہ کرنا وہیں پہ آپس میں صلح اور مصالحت سب کچھ مسجد نبوی میں یہاں تک کہ قیدی بھی آتے ان کو مسجد نبوی میں باندھ دیا جاتا عباس بن عبد المطلب لائے گئے مدینہ منورہ مسجد نبوی میں قید کر دیا جتنے اور قیدی تھے جب تک رشتہ دار آئیں گے نہیں فضیہ دیں گے نہیں رہا کروائیں گے نہیں یہی بندے رہیں گے تو عباس بن عبد المطلب بھی مسجد نبی میں باندھے ہوئے تو عباس بن عبد المطلب کو جو باندھا گیا تھا تو ان کی بندش ذرا زیادہ سخت تھی بندش ذرا زیادہ سخت ہوئی کس کے باندھ دیا گیا تھا تو اللہ کے نے کیونکہ اس دور کی مسجد نبی آج بھی آپ جائیں تو آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس دور کی مسجد کتنی تھی قدیم جو مسجد نبوی تھی تو مسجد نبوی نہایت مختصر دور کی اور اللہ کے نبی کا حجرہ بالکل لگا ہوا مسجد کو تو اللہ کے نبی علیہ السلام رات کو آرام فرما رہے ہیں اتنے میں چونکہ بندی سخت ہے حضرت عباس کی آواز نکل گئی کراہنے کی آواز آئی تو اللہ کے نبی کے حجر مبارکہ تک وہ آواز آئی اور حضور کو اتنی آواز محسوس ہوئی کہ حضور کی نیند ہوشیار ہو گئی آپ نیند سے بیدار ہو جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کو تکلیف ہوئی کہ ظاہر سی بات ہے کہ چچا اور بھتیجے کا رشتہ ہے اگرچہ کہ یہ مسلمان نہیں تھے لیکن اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے اور حضور کے رازدار بھی تھے اگر اسلام نہ لانے کے باوجود مکے میں رہ کر اسی مکہ کی خبریں حضور کو مدینہ پہنچایا کرتے اور لیکن چونکہ قیدی ہیں اسلام نیلا قیدی بن کے ہیں تو حضور کچھ نہیں فرما سکتے صحابہ قید کر کے لائے تو جب کرانے کی آواز آئی حضور کی نیند اڑ گئی یہاں تک کہ حضور جب صبح میں فجر کی نماز ادا فرمائی مسجد ربوی میں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو اس بات کی اطلاع دی انصار مدینہ کو جب پتہ چلا کہ حضور کو تکلیف محسوس ہوئی عباس کی بندش کی سختی کی وجہ سے تو انصار مدینہ آ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم اپنا بھانجا ہونے کی حیثیت سے ہم عباس بن عبد المطلب کو اپنا بھانجا ہونے کے اعتبار سے ہم ان کو بغیر فدیہ لیے رہا کر دیتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو عباس بن عبد المطلب ہیں ان کی دادی یعنی عبد المطلب کی والدہ یہ انصار سے تعلق رکھتی تھی انصار مدینہ سے تعلق تھا عباس بن عبد المطلب کی دادی عبد المطلب کی والدہ تھا تو اس لیے انصار مدینہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کا آپ کے چچا ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ اپنا بھانجا ہونے کی حیثیت سے عباس بن عبد المطلب کو بغیر فدیہ لیے رہا کرنا چاہتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ حضور کے چچا یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ کے چچا ہونے کی حیثیت سے چھوڑے یعنی یہ انداز جو اختیار کیا ہے علماء فرماتے ہیں انصار مدینہ کا سلیقہ تھا اور اس نے ادب تھا کہ یا رسول اللہ اگر ہم بغیر فضیہ لیے رہا کریں گے اور ہم ان پہ احسان کریں گے تو یہ احسان آپ کی وجہ سے نہیں بلکہ اس احسان کا بوجھ ہمارے اوپر ہوگا اور احسان ہماری وجہ سے ہوا ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ قرابت رشتہ داری تھی محض اس لیے چھوڑ دیا ایسی بات نہیں ہے اگر ہم بغیر فضیہ لیے رہا گناہ کر رہے ہیں یہ سارا ہماری گردن پہ ہے اور ہم اپنی ذمہ داری پہ ان کو رہا کرنا چاہتے ہیں ایک سلیقہ تھا اس نے ادب تھا ایسے اللہ کے نبی کے بارگاہ میں عرض کیا تو حضور نے جواب کیا دیا حضور نے فرمایا واللہ واللہ لا تذرن منہ درہما حضور نے فرمایا کہ اے انصار مدینہ اللہ کی قسم تم میرے چچا سے ایک درہم بھی فدیے کا مت چھوڑو ایک درہم بھی فدیہ کا مت چھوڑو یعنی فدیہ جتنا طے ہے اتنا ہی لینا ہے چچا ہونے کی حیثیت سے ایک درہم بھی مت چھوڑنا تو جب اور اتنا زیادہ فدیہ لگایا گیا عباس بن عبد المطلب کا کہ جتنے بدر کے قیدی تھے نا ستر ان ستر قیدیوں میں سب سے زیادہ فدیہ عباس بن عبد المطلب سو اوقیا فدیہ ایک اوقیا چالیس درم کا ہوتا تھا سو اوقیا فدیہ ان کا لگایا گیا اور اللہ کے نبی کے جو چچا ذات بھائی تھے عقیل بن نبی طالب یہ بھی قیدی من کیا ہے تو ان کا اسی اوقیا چچا عباس بن عبد المطلب کا سو اوقیا تو عباس بن عبد المطلب آ گئے عرض کیا اے محمد بن عبداللہ اے میرے بھتیجے آپ نے قرابت اور رشتہ داری کی وجہ سے اتنا زیادہ فدیہ میرے ذمے لگا دیا یعنی مطلب یہ تھا کہ رشتہ داری کا تقاضا تو یہ تھا کہ فدیہ اوروں سے کم کرتے آپ نے اور بڑھا دیا تو جب یہ بات کی عباس بن عبد المطلب نے تو اس موقع پہ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ یا قل لمن في أيديكم من الأسرى اے نبی جی جو آپ کے پاس قیدی بن کے آئے ہیں آپ ان قیدیوں سے کہہ دیجئے کیا کہہ دیجئے کہ اِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُعْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ ان قیدیوں سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی خیر اور بھلائی کی بات دیکھے گا تو اللہ تمہیں اس سے بہتر عطا فرمائے گا جو تم سے دنیا میں لیا گیا یعنی مطلب یہ ہے کہ آگے چل کر تمہارے دل میں اگر اسلام کی طرف رغبت پیدا ہو گئی تم اسلام لائے تو اللہ تم جو فدیہ دے رہے ہو نا اللہ اس سے کہیں بڑھ چڑھ کر تمہیں عطا فرمائے گا اور دوسرا وعدہ اللہ کا یہ ہے کہ اور اگلا وعدہ آخرت کا ہے ہے اور وہ یہ کہ اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا اور اللہ غفور رحیم ہے عباس بن عبد فرماتے ہیں کہ اس موقع پر جب یہ آیت نازل ہوئی ان کو اس وقت تو پتہ نہیں تھا اس آیت کا لیکن جب آگے ایمان لائے اور ایمان کیسے لائے کہ جب حضور نے فرمایا کہ عباس تمہارا فدیہ سو کیا ہے جاؤ سو کیا لے کر آؤ تو عباس بن عبد المطلب کہنے لگے بھتیجے محمد بن عبداللہ میرے پاس رکھا ہی کیا ہے میں غریب آدمی ہوں نادار آدمی ہوں مفلس ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے فدیہ دینے اور آپ نے اتنا زیادہ فدیہ میرے ذمے لگا دیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمانے لگے عباس عباس وہ مال کہاں ہے وہ سامان کہاں ہے جو تم نے اور تمہاری بیوی ام فضل نے مل کر ایک جگہ دفن کیا تھا بتاؤ وہ مال اور سامان کہاں گیا تو عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ سنا کہ وہ مال کہاں جو تم نے اور تمہاری بیوی نے مل کے دفن کیا تو میں نے عرض کیا اشہد اللہ اللہ رسول میں گواہی دیتا ہوں میرے نتیجے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اس لیے کہ جس وقت مال کو دفن کیا گیا تھا میرے اور میری بیوی کے علاوہ وہاں پہ کوئی تیسرا شخص موجود نہیں تھا اور اگر آپ کو یہ بات پتہ چلی ہے تو اللہ ہی کی ذات ہے جس نے آپ کو وہی کے ذریعے اس کی اٹھلا دی ہے اس طرح بدر کے جنگ کے اختتام پر عباس بن عبد المطلب ایمان لائے اور سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بنے اور فرماتے ہیں کہ جو آیت نازل ہوئی اللہ کے نبی نے مجھے خبر دی اور اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ اگر تمہارے دلوں میں خیر اللہ دیکھے گا یعنی اسلام کی رغبت تو پھر اللہ تمہیں اس سے بہتر دے گا جو تم سے لیا گیا تو فرماتے ہیں اللہ نے اتنا بڑھا چڑھا کے دیا سو اوقیے کے بدلے میں فرماتے تھے کہ اللہ نے اس سو اوقیے کے بدلے میں مجھے سو غلام دیے سو غلام اور وہ سو غلام سب کے سب تاجر ہیں یعنی کماتے ہیں کاروبار کرتے ہیں خرید و فروخت کرتے ہیں نفع حاصل کر کے مجھے لا کر دیا کرتے ہیں اللہ نے اتنا دیا دوسرا وعدہ اللہ کا آخرت کا کا مغفرت فرماتے ہیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ یہ وعدہ بھی ضرور پورا کرے گا اور یہ یقینی بات ہے کہ وعدہ اللہ کا ہے ان اللہ لا يخلف اللہ کا وعدہ ہے اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا اللہ نے ضرور ان کی مغفرت کی ہے تو عباس بن عبد المطلب اس طرح ایمان لائے ایک اور شخص ان قیدیوں میں نوفل بن حارث تو نوفل بن حارث آئے قیدیوں میں بڑے لوگوں میں سے رکھے گئے اللہ کے نبی کے پاس حضور نے فرمایا فدیہ لاؤ رہا کر دیا جائے گا تو نوفل بن حارث کہنے لگے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے فدیہ دینے کے لیے کیا دوں میں آپ کو فدیے میں ہوگا تو دوں گا تو اللہ کے نبی نے فرمایا نوفل وہ نیزے کہاں ہے وہ نیزے کہاں ہے وہ ہتھیار کہاں ہے جو تم جدہ میں چھوڑ کے آ رہے ہو وہ ہتھیار وہ نیزے کہاں ہے جو تم جدہ چھوڑ کے آ رہے ہو تو نوفل بن حارث کہنے لگے آپ کو کیسے پتا چلا جدہ چھوڑ کے آیا حالانکہ میں اکیلا تھا اور میرا رب تھا اس کے علاوہ کسی کو پتا نہیں کہنا یعنی کہ اللہ نے مجھے خبر دی ہے اور میں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انکا رسول اللہ گئے جدہ مدینے سے جدہ گئے مدینہ منورہ سے جدہ پہنچے اور وہاں سے کتنے نیزے ایک ہزار نیزے دو چار نیزے نہیں تھے پورے ایک ہزار نیزے جو جدہ چھوڑ کے آئے تاکہ پتہ نہ چل جائے کسی کو تو ایک ہزار نیزے لے کر آئے مدینہ منورہ آقا کی خدمت و بارگاہ میں پہنچے اور پورے ایک ہزار نیزے فدیے کے طور پر اللہ کے نبی کے حوالے کیے اور پھر ایمان بھی لائے ہیں اس لیے کہ اللہ ہی نے خبر دی ہے اب تک تو ہم انکار کرتے تھے کہتے تھے کہ رحمان کون ہے ارے رحمان کوئی ملک شام کا رہنے والا یا کوئی علاقے کا کوئی خاص علاقے کا آدمی ہے وہ اس کو خبریں پہنچاتا ہے تو محمد بن عبداللہ ہمیں خبریں پہنچا دیا کرتے ہیں بتا دیتے ہیں اب تک وہ یہ کہتے تھے لیکن جب ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ وہاں پہ میں میرے علاوہ کوئی نہیں تو اللہ ہی کی ذات ہے جس نے اپنے نبی کو بذریعے وہی خبر دیے ایمان لائے ایک ہزار نیزے فدیے کے طور پہ دیے اور پھر ان کے ایمان لانے کے بعد حضور نے ان کے اور حضرت عباس بن عبد المطلف رضی اللہ عنہ کے درمیان رشتہ مواخات قائم فرمائے یعنی آپ جب مکے سے مدینہ آئے تو مہاجر اور انصاری دونوں صحابہ میں آپ نے بھائی چارگی قائم فرمائی تھی دونوں ایک دوسرے کے بھائی لیکن عباس بن عبد المطلب نوفل بن حارث یہ دونوں مکے والے تھے ان میں ایک مدینے والا ایک مکے والا نہیں لیکن حضور نے ان دونوں میں بھائی چارگی قائم فرمائی اس کی وجہ یہ تھی کہ دونوں زمانے جاہلیت سے ہی گہرے دوست تھے اور ان کی زمانے جاہلیت سے آپس میں تجارت اور کاروبار لین دین کا معاملہ پہلے سے چلتا تھا تو حضور نے دونوں کے درمیان مواقع کا رشتہ قائم فرما دیا تو یہ ان قیدیوں میں جو ایمان لائے اور ایک اور واقعہ ان قیدیوں میں معروف واقعہ ہے اور واقعی ایمان کو تازہ کرنے والا واقعہ ہے کہ وہ بن عمیر وہ بن عمیر جمعہ ہی ایک شخص تھا جو قیدیوں میں ان بدر کے قیدیوں میں قیدی بن کے آیا ہے تو اب اس کو چھڑانے کے لیے کس نے آنا ہے تو اس کا باپ تھا اس کا نام تھا عمیر بن وحب جمعی یہ وحب بن عمیر قید میں ہے اور اس کا والد عمیر بن وحب جمعی مکے میں ہے اس کو بتا ہے میرا میرا بیٹا بدر میں گیا اور قید ہو کے مسلمانوں کے قبضے میں ہے تو اب یہ وہ کا باپ قیدی کا باپ رمین بن باپ جو خانہ کعبہ کے پاس حتیم کی جو دیوار ہے جو خانہ کعبہ ہی میں شامل ہے وہاں بیٹھا ہے اور ساتھ میں امیہ بن خلف یہ بدبخ بھی بدر میں مارا گیا حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے تو اس کا بیٹا صفوان بن امیہ بھی بیٹھا ہے دونوں بیٹھے ہیں آپس میں گفتگو چلی گفتگو یہ چلی کہ صفوان بن عمیہ کہنے لگا کیونکہ خبر پہنچ چکی تھی ان کو کہ بدر میں کیا ہوا ہے تو صفوان بن عمیہ بیٹھے بیٹھے اچانک کہنے لگا کہ اے عمیر بدر کہ سرداروں اور بدر کی جنگ میں ہمارے لوگوں کے مارے جانے سے جو ہمیں صدمہ پہنچا ہے وہ صدمہ اس قدر گہرا ہے اور وہ زخم اتنا گہرا ہے کہ اب ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اب بدر کے مرنے والوں کے بعد زندگی میں کوئی مزہ اور لذت باقی نہیں رہی اور اب جینے کو دل بھی نہیں کرتا کروں تو کیا کروں جب یہ بات عمیر بن وحب نے سنی تو عمیر کہنے لگا واقعی صفوان اللہ کے قسم اب زندگی میں حقیقت میں کوئی مزہ ہی باقی نہیں رہا اپنے بڑے بھی مر گئے عوام بھی مر گئے ہمارے جو تھے وہ بھی قید میں ہیں اب تو زندگی کا مزہ ہی ختم ہو گیا اور پھر عمیر نے ساتھ میں یہ بھی کہا صفوان سے کہ خدا کی قسم ہے صفوان خدا کی قسم ہے صفوان اگر مجھ پر اگر عمیر پر اگر مجھ پر میرے اہل و عیال میرے بیوی بچوں کا بوجھ ان کی ذمہ داری نہ ہوتی اور میں کسی اور کا مقروض نہ ہوتا قرضوں کا بوجھ اگر مجھ پہ نہ ہوتا تو میں اسی وقت مدینہ جاتا اور محمد بن عبداللہ کے سر کو نعوذ باللہ قلم کر دیتا اور اس کے گردن کو اڑا دیتا لیکن اس راستے میں اور اس عزم کی تکمیل میں اگر رکاوٹ ہے تو بیوی بچے ہیں اور قرضوں کا بوجھ لہذا کروں تو کیا کروں تو صفان بن امیہ نے جب عمیر کی یہ بات حتیم میں بیٹھے بات چل رہی تو صفان بن امیہ نے جب یہ بات سنی تو صفان کہنے لگا کہ اے اے عمیر عمیر اگر تو محمد بن عبداللہ کی گردن اڑانے کی ذمہ داری لیتا ہے تو تیرے بیوی بچوں کی اور تیرے قرض کی ذمہ داری میں اپنے اوپر لیتا ہوں جا تو اپنا کام پورا کر میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا تو عمیر بن وحب اس کے وعدے پر تیار ہوا اور پھر خود صفوان بن عمیہ نے اپنی تلوار اس کو دی ہے تیار کر کے پوری طرح تیز کر کے سائیکل کرا کے اور پھر زہر میں ڈوبا کر زہر میں بجا کر اس تلوار کو عمیر کو پکڑایا کہ جا تیرے بیوی بچے کرنوں کی ذمہ داری میرے ذمے تو جا اور نعوذ باللہ محمد بن عبداللہ کا سر قلم کا تو اب صفوان بن امیہ کی دیوی تلوار زہر میں ڈوبی تلوار لی ہے سواری گھوڑے پہ سوار ہے تلوار ہاتھ میں ہے اور دوڑا ہوا عمیر بن وہب نکلا اس کا ارادہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کا سر قلم کرنا ہے لیکن اس نے اس کی اس نے پہلے سے یہ ارادہ کر لیا کہ اگر کسی نے دیکھا اور مجھ سے پوچھا تو میں یہ کہہ دوں گا میرا بیٹا قید میں بیٹے کو چھڑانے آیا ہوں اگرچہ کہ مقصد ناپاک ہے تو دوڑا ہوا گھوڑے پہ سوار تلوار تیار چلا اور چلتے چلتے مدینہ منورہ پہنچا حتیم سے نکلا چلتے چلتے مدینہ منورہ پہنچا جب مدینہ پہنچا سیدھے مسجد نبی کی جو مین گیٹ تھی دروازہ وہاں آ کے اپنے گھوڑے سے اترا تلوار ہاتھ میں ہے گھوڑا مسجد نبی کے دروازے پہ رکا رکا ہے گھوڑے سے اترا تو اس پر سب سے پہلی نظر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی پڑی حد عمر کی جب نظر پڑی عمیر بن وہاں پہ تو سمجھ گئے یہ بدبخت کسی ناپاک ارادے سے آیا ہے اگرچہ کہ پوچھا نہیں بتایا نہیں لیکن سمجھ گئے جیسے ہی سمجھا کہ ناپاک ارادے سے فوراً آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے اس کو گھوڑے سے سواری سے اتارا عمیر کو سواری سے اتارا اور ہاتھ میں جو اس کی تلوار تھی نا اس تلوار کا پرتلا پکڑ کے ساتھ میں عمیر کو بھی کھینچا تلوار بھی کھینچی تو دونوں تلوار بھی عمیر دونوں کو ساتھ پکڑ کے کھینچا ہے اور کھینچ کے اللہ کے نبی علیہ السلام چونکہ بیٹھے ہوئے تھے آپ تو وہاں پہ لے جانے لگے تو جب حضور نے دیکھا کہ عمیر بن وہب آ رہا ہے تلوار ہاتھ میں ہے اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تلوار کا پڑتلا پکڑ کے اسے گھسیٹ کے لا رہے تو حضور نے فرمایا ہے عمر عمیر کو چھوڑ دو پر میں عمر عمیر کو چھوڑ دو اسے اپنی حالت پہ چھوڑ دو حضرت عمر نے اس کا غریبان تلوار چھوڑ دو انہوں نے عمیر یہاں آؤ تو عمیر بن وہاب جمعہ ہی قریب آئے بدبخ کا ارادہ حضور کا سر قلم کرنا ہے اور وہ طاق میں کہ موقع ملے اور نعوذ باللہ گردن ہو لیکن حضور نہایت اطمینان کی کیفیت میں عمر محسوس کر رہے ناپاک ارادے سے آیا حضور اطمینان کی کیفیت میں اس لیے کہ حضور کو بذر وہی اللہ مل چکی ہے کہ کون کسی سے آئے اور میں عمر چھوڑ دو عمیر آؤ عمیر قریب آئے عمیر جب قریب آیا حضور نے فرمایا عمیر بیٹھ بٹھایا قریب حالانکہ تلوار ہے حضور کو بتایا یہ مجھے میرا سر قلم کر نہیں آیا ہے اور یہ کسی اور نے نہیں اللہ نے بتایا ہے حضور نے قریب بٹھایا فرمایا میں عمیر بتاؤ کس لیے آئے ہو عمیر بتاؤ کس لیے ہے محمد بن عبداللہ وہاب بن عمیر میرا بیٹا قید میں ہے سارے آ رہے مکے والے فدیہ دے رہے ہیں رشتہ داروں کو ریا کروا کے لے جانے میں بھی اسی لیا حضور نے فرمایا عمیر سچ سچ بتاؤ کس لیا سچ سچ بتاؤ کس لیے آئے ہو تو عمیر نے لگا نہیں سچی بات تو یہی ہے کہ بیٹے کو چھڑانے آئے تو حضور نے فرمایا کہ اچھا بیٹے کو چھڑانے آؤ سچی بات ہے کہاں یہی بات ہے تو حضور نے فرمایا کہ پھر تم نے اور صفوان بن امیہ نے تنہائی میں وہ حتیم میں بیٹھ کے آپس میں مشورہ کیا کیا تھا تم نے اور صفوان نے حتیم میں بیٹھ کے آپس میں مشورہ کیا کیا تو میرا شان چونک گیا کہ یہ کیا بات ہو رہی کہنے کہ میں نے کیا مشورہ کیا میں نے کیا کون سا کب کون سا کیا کون سا میں نے مشورہ کیا اس نے فرمایا عمیر جیسے مطلب یہ ہو کہ اتنے بولے نہ بنو تم نے اور صفوان نے حتیم میں بیٹھ کے مشورہ یہ کیا تھا کہ صفوان نے تجھ سے یہ کہا تھا کہ تیرے بیوی بچوں اور قرض کی ذمہ داری مجھ پر ہے تلوار لے زہر میں ڈبا کر اور جا مدینہ محمد بن عبداللہ کا سر قلم کر کے آ تم دونوں میں آپس میں یہ مشورہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا تو جیسے یہ بات عمیر نے سنی ہے نا تو عمیر تو حیران ہے پریشان ہے کہ یہ کیا ہو گیا عمیر عمیر کا پہلا جملہ کیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ انک رسول اللہ وہ جو سر قلم کرنے آیا ہے تلوار سے وہ آج سر اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈالنے آ گیا اور کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور پھر اس نے آگے یہ بھی کہا کہ واللہ انی لاعلم ما آتاک به الا اللہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس بات کی خبر سوائے اللہ کی ذات کے آپ کو کسی نے نہیں دی ہے اور اس لیے یقین سے کہتا ہوں کہ لم تر علیہ احد غیری وغیرہ جب ہمارا حتیم میں مشورہ ہو رہا تھا تو یا تو میں تھا یا صفوان بن تھا یا اللہ کی ذات دیکھ رہی تھی تیسرا ہمارے درمیان کوئی نہیں تھا اور پھر عمیر فرمانے لگے عمیر یہ کہنے لگے کہ ان اللہ ساقنی حاضر مسا واقعی اللہ ہی مجھے کھینچ کے یہاں لایا ہے اللہ نے مجھے آپ کے بعد بلایا ہے اللہ مجھے ہدایت سے نوازنا چاہتا چاہتا تھا اس لیے اللہ نے مجھے اس طرح آپ کے پاس بلایا کہ آیا تو ناپاک ارادے سے تھا لیکن خدا نے پاک ذات کے ہاتھ پہ پاک کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا کر دی اور پاک دامن سے ذات دامن سے وابستہ کر دیا ہے یہ اللہ کا کرم مجھ پہ ہوا اور شہادت کی گواہی دی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ زندگی بھر اسلام کو بڑی تکلیف پہنچانے کی مسلمانوں کو اور آپ کو بڑی تکلیف پہنچائی ہے اور بڑی کوششیں کی ہے اور بڑی دشمنی میں نے آپ کے ساتھ کی کی مسلمانوں کے ساتھ کی جو بھی اسلام لاتا تھا مکے میں میں اس کو گوڑوں سے مارتا تھا اور میں اس کو رسیوں میں باندھتا تھا انگاروں پہ لٹا تھا لٹاتا تھا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا تھا اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجئے اجازت دیجئے میں یہاں سے چاہتا تو یہ ہوں کہ آپ ہی کے ساتھ صبح و شام رہو دن و رات آپ کی خدمت و رفاقت میں گزارو اور آپ کی دیدار سے محروم نہ ہو کسی لمحہ لیکن حضور میری یہ تمنا ہے کہ یہاں سے مکہ جاؤ اور مکہ جا کر اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچاؤ جس طرح میں لوگوں کو مکے میں اسلام سے روکتا تھا میں آگے میں مکہ جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دو اور جتنا میں نے اللہ کے ماننے والوں کو ستایا تھا اس سے زیادہ مکہ جا کر اللہ کے دشمنوں کو ستاؤ اور ان کو تکلیف پہنچاؤ مجھے اجازت دیجیے حضور میں یہ کرنا چاہتا ہوں حضور نے دعائے خیر فرمائی فرمایا جاؤ عمیر تمہیں پوری اجازت ہے تو یہاں سے عمیر بن وہب گئے اور جاتے ہوئے حضور نے یہ فرمایا کہ عمیر بن وہب کے بیٹے کا فدیہ معاف کر دو عمیر بن وہب کے ابھی عمیر بن وہب نہیں رہے یہ تو سیدنا عمیر بن وحب رضی اللہ عنہ جن کو خدا نے جنت کا سرٹیفکیٹ اور رضا کا عام اعلان قرآن کریم میں کیا یہ ان کی لسٹ میں شامل ہو گئے اور میں ان کے بیٹے کو بغیر فدیے کے رہا کر دو اور پھر یہاں سے حضرت عمیر بن وحب جمعہ رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ پہنچے ہیں وہاں لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور ان کی دعوت سے مکہ میں بہت سے لوگ اسلام کو بہت سے لوگوں نے اسلام اسلام قبول کیا ہے اور جس طرح ایمان والوں کو ستایا اس سے زیادہ مکہ جا کر اللہ کے دشمنوں کو انہوں نے ستایا تھا اور ان کو تکلیف پہنچائی تھی اس طرح ایمان لانے کے بعد انہوں نے کارنامے نمایاں انجام دیے ہیں تو یہ مشہور واقعات ہیں ان بدر کے قیدیوں میں جن کے نام آتے ہیں خاص طور سے اور جن کی تفصیلات کا بیان ملتا ہے اس کے علاوہ یہ تو بدر کے قیدی تھے جو نامور تھے تفصیل میں ان کا میں نے ذکر کیا ہے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے اگر دیکھا جائے کفار کے تو ستر مارے گئے صحابہ کے تین سو تیرہ یا تین سو چودہ یا تین سو پندرہ میں صحابہ اکرام میں بھی چودہ صحابہ بدر کی جنگ میں شہید ہوئے شہدائے بدر چودہ تھے ان کی قبریں بھی آج میدان بدر کے پاس ہی موجود ہے تو چودہ شہدائے بدر تھے سب کی تفصیلات تو نہیں ملتی چار پانچ ہے جن کی تفصیلات کا کچھ ذکر ملتا ہے ان شہدائے بدر میں ایک نام آتا ہے سیدنا سعد بن خیسمہ رضی اللہ عنہ کا باپ باپ بھی صحابی ہے بیٹا بھی صحابی سعد بھی صحابی باپ خیسمہ بھی صحابی ہے اور باپ باپ یہ آگے چل کے شہید ہوئے احد کی جنگ میں اور بیٹا بدر کی جنگ میں شہید ہوا بیٹا کون ہے بن خیسمہ ہوا یہ کہ جب اللہ کے نبی نے بدر کی جنگ کے لیے نکلنے کا حکم دیا ہے تو سعد خیسمہ باپ بیٹا دونوں گھر میں موجود دونوں کو یہ چلا مل گئی تو اب باپ بیٹے سعد سے خیسمہ کہنے لگے کہ دیکھو بیٹا شاید تم میں سے یا مجھ میں سے ہم دونوں میں سے کسی ایک کا گھر پہ رہنا نہایت ضروری ہے اس لیے کہ گھر میں عورتیں ہیں بچے ہیں ان کی حفاظت ان کی نگرانی کرنا تو کوئی کوئی ایک نہ ایک ہونا گھر میں ضروری ہے لہٰذا اس بار بیٹے بیٹے ساتھ اس بار ایثار کا معاملہ کرو ایثار کا مطلب یہ کہ اپنی ذات پہ اوروں کو ترجیح دے دوں اس بار بیٹا اشار کا معاملہ کر دو مجھے جانے دو تم گھر میں اور عورتوں بچوں کی خبر گیری کرو آئندہ اور بھی موقع آئیں گے تب چلے جانا اور شہادت کے مرتبے سے سرفراز ہو جانا اب جانا ضروری نہیں ہے مجھے اجازت دو اشار کا معاملہ کرو تو بیٹا سعد سعد فرمانے لگے کہ عجیب الفاظ لگے لو کان غیر الجنت تو کبھی ابا جان آپ نے اثار کی بات کی ہے بڑی اچھی بات ہے اثار ہونی چاہیے لیکن ابا جان اگر جنت کے علاوہ کوئی اور چیز کا معاملہ ہوتا تو میں ضرور اثار کا معاملہ کرتا لیکن یہاں معاملہ جنت میں اثار کرنے کا ہے یعنی اگر میدان میں جاؤ گے شہادت ملے گی تو جو پہلے شہید ہوگا اسے جنت پہلے ملے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ کو پہلے جنت میں جانے تو بیٹا بعد میں جائے اشار کر لو یعنی مطلب اظہار کا یہ کہ کھانا موجود ہے تو کھانا کم ہے تھوڑا ہے چلو میرا بھائی دوست پہلے کھا لے بعد میں بچا تو میں کھا لوں گا تو اگر جنت کے علاوہ کوئی دنیا کا اور معاملہ ہوتا تو ضرور اب جان اظہار کرتا کیونکہ آپ باپ ہیں لیکن یہ جنت کا معاملہ ہے جیسا باپ ویسا بیٹا جیسا بیٹا ویسا باپ جنت کا معاملہ حساب نہیں کر سکتا کیوں وہ اتنی لار جو شہادہ فی وزی حاضہ مجھے اپنے چہرے کے اندر ابھی سے شہادت کے آثار نظر آ رہے ہیں ابھی سے نظر آ رہے ہیں کہ میں جاؤں گا اور شہید ہوں گا اب نہ باپ مانے نہ بیٹا مانے نہ باپ مانے نہ بیٹا مانے اچھا لڑائی کیا ہے مرنے پہ کون پہلے مرے باپ مرے یا بیٹا مرے لڑائی اس پہ عجیب لوگ تھے جو موت پہ بھی لڑتے تھے کہ تو مرے یا میں پہلے مروں کیونکہ عام موت نہیں تھی نا وہ تو موت کو موت کو ہم کہتے ہیں نا وصال ہو گیا وصال کیا مطلب اللہ سے ملاقات ہے موت تو وہ موت کو ملاقات سمجھتے تھے کہ ایک حبیب کی حبیب سے ملاقات اللہ سے جب محبت ہوگی تو دوست سمجھا جائے گا تو پھر ملاقات جو سمجھتے تھے وہ تو مرنا چاہتے اب کیا کریں آپس میں اختلاف ہو باپ بیٹھے کہا چلو قرآن ڈالو کورا ڈالو تو جب باپ بیٹے پہ کوا ڈالا گیا تو بیٹا باپ سے زیادہ خوش نصیب نکلا یعنی بیٹے کے نام قورا نکلا بیٹا تلوار نیزا ہتھیار سجایا ہے شاداں و فرحاں مسرت و خوشی کے عالم میں نکلے ہیں اور میدان بدر میں عمر بن بن عبد عدی مشرق کے ہاتھ سے مارے گئے اور اللہ کی راہ میں شہید ہوئے اور شہدائے بدر کا وہ مقام حاصل کیا اس کے بارے میں حضور نے فرمایا بدر کا شریک اور بدر کا شہید جہنم اس پہ خدا نے حرام کر دی ہے جنت واجب کر دی یہ شہید ہو گئے بن خیسم ایک اور شہید حارثہ بن سوراقہ بن حارث رضی اللہ عنہ اچھا یہ حارثہ بن سرافہ ان کے باپ بھی صحابی بیٹا بھی صحابی باپ سوراخا ہنین میں شہید بیٹا بدر میں شہید تو حارثہ بن سوراخا حارثہ نکلے میدان بدر میں حارثہ نکلے اور جب میدان بدر میں پہنچے قتال کیا ہمت و جرت کا مظاہرہ کیا شہید ہو جب واپس جب جنگ بدر کا اختتام ہوا ان کی والدہ تھی حارثہ بن سوراخا کی ربیع بنت نظر رضی اللہ عنہ ماں ہے بیٹا شہید ہو گیا خون میں تڑپا ہے اور بیٹے نے بیٹے کی سانسیں اکھڑ چکی دل کی دھڑکن بند ہے جوان بیٹا چلا گیا تو ماں آئی عرض کیا یا رسول اللہ میرا بیٹا بدر کی جنگ میں بدر کی جنگ میں میرا بیٹا انتقال کر چکا ہے مر چکا ہے اگر میرا بیٹا جنت میں ہے اس مرنے کی وجہ سے اگر میرے بیٹے کو جنت ملی ہے تو تب تو میں صبر کروں گی اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھوں گی اگر میرا بیٹا جنت میں ہے تب تو میں صبر کروں اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھوں گی اس لیے کہ جنت مل گئی تو اب کیا ہوا ویلا کیا جائے اب کیوں رویا جائے کیوں کیوں کیوں پیٹا جائے کیوں سینا بھی کی جائے کیوں ہنگامہ شور برپا کیا جائے جنت میں ہے صبر کروں گی اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھوں گی اگر اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے جنت کے علاوہ اگر کوئی اور بات ہے تو پھر اللہ کے نبی آپ دیکھنا میں کتنا ازاری کروں گی اور کتنا روؤں گی اور کتنا چلاؤں گی تب آپ دیکھنا حضور نے بڑھ رہا روبیے پاگل ہو گئی ہے دیوانی ہو گئی ہے رویے تیرا بیٹا جنت میں نہیں کئی جنتوں میں ہے اور عام جنتوں میں نہیں خدا نے تیرے بیٹے کو میدان بدر میں کٹتے اور مرتے اور شہید ہوتے ہی جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہے لہٰذا یہ کوئی رونے چیخنے چلانے کی بات نہیں ہے ایک اور شہید ہے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی چھوٹے بھائی سولہ سال کا بچہ کون ہے عمیر بن ابی وقاص حضور کے رشتے کے ماموں ہیں حضرت سعد ماموں ہیں تو سکے بھائی ہیں ہمیں چھوٹے سولہ سال کا بچہ ہے تلوار زمین پہ گھسڑ رہی ہے اتنا چھوٹا کہ تلوار پکڑے تو زمین پہ گھسڑ رہی ہے تلوار کا یہ عالم ہے یہ جا رہے ہیں اور میدان بدر میں جو ابتدا میں یہ ہوا کہ چھپتے پھر رہے ہیں بڑے بھائی ساتھ نے دیکھ لیا کیا خیر تو ہے وہ میں کیوں چھپتے پھر ہیں ڈر رہے ہیں حضور نے دیکھ لیا چھوٹا بچہ ہے حضور واپس کر دیں گے اس لیے کہ کم عمروں کو حضور اجازت نہیں دیتے تھے تو اس لیے میں ڈر ڈر کے چھپ رہا ہوں کہ حضور اجازت نہیں دیں گے اور میری یہ تمنا ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ میں میدان بدر میں جاؤں گا اور شہادت کا مرتبہ حاصل کروں گا کہیں میں محروم نہ ہو جاؤں اس لیے چھپتا پھر رہا ہوا وہی جو اندیشہ تھا حضور نے دیکھ لیا عمیر تم چھوٹے ہو اجازت نہیں جب حضور کی یہ بات سنی نا کہ عمیر چھوٹے اجازت نہیں رونے لگے زاروں کی تار رو رہے ہیں جیسے ہمارے بچے چھوٹے رہتے ہیں نا کھلونا نہیں ملا یا بڑے آگے کے ان کو بائک نہیں ملی گاڑی نہیں ملی کار نہیں ملا یا پیسہ نہیں پیسے نہیں ملے پاکٹ منی نہیں ملی رونے لگے کسی بات تو وہ رو رو رہے رہے ہیں ہیں کیوں کہ مجھے مرنے نہیں دیتے مجھے شہید ہونے نہیں دیتے اس لیے رو رہے اس نے دیکھا امیر کیوں روتے ہو کہا آپ کا میں رو ہو جاؤں پر میں اتنا ذوق خوش شوق ہاں بچوں میں بھی اتنا ذوق کا شوق پر میں تمہیں اجازت ہے چلو آگ رہی ہے اور آگے بڑھ رہی آگے بڑھتے بڑھتے عمیر بن ابی رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے سولہ سال کا یہاں بڑے بھی ہیں یہاں بوڑھے بھی ہیں یہاں بچے بھی ہیں یہاں سب ہیں یہاں کوئی نہیں ہے کسی کے پاس کوئی عذر نہیں کوئی بہانہ نہیں تھا یہاں یہ بچہ یہ بوڑھا یہ چھوٹا یہ بڑا یہ اڈھیر عمر یہاں تو بیمار بھی گئے نا معذور بھی گئے نا وہاں تو اب بہت کی جنگ میں سنے کہ لنگڑے بھی گئے ہیں وہاں تو ان کے پاس کوئی عذر بہانا نہیں تھا اللہ کے راہ میں دین کے کاموں میں کوئی عذر بہانا نہیں جیسے ہمارے یہاں بہانے دنیا کے لیے نہیں ہوتے دین کے لیے ہوتے ہیں تو یہ بھی صحیح ایک اور نام عمیر بن رضی اللہ عنہ بدر فجر کی نماز ختم ہوئی آقا کھڑے ہوئے فرمایا وہ إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين دورو دورو يعني بمدان بدر میں دورو کہا اپنے رب کی مقصد ظاہر میں تو دشمنوں کی طرف دوڑ رہے ہو اور اپنی جانوں کے نذرانے نشاور کر رہے ہو لیکن حقیقت میں اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف دوڑو جس جنت کی چوڑائی ساتوں زمین و آسمانوں کے برابر ہے حضور نے جب یہ فرمایا نا تو عمیر میں الحمام سننے لگے کہنے لگے بخن بخن یا رسول اللہ بخن بخن یا رسول اللہ واہ واہ اے اللہ کے رسول واہ واہ اے اللہ کے رسول یہ کوئی شعر و شاعری نہیں ہو رہی ہے واہ واہ کوئی محفل نہیں سجائی گئی ہے واہ واہ اللہ کے رسول دوڑو کہاں میدان جنگ میں کیوں مرنے دوڑو جب واہ واہ کا حضور نے فرمایا عمیر خیر تو ہے واہ واہ کیوں کہہ رہے ہو کہ حضور میری بھی تمنا ہے کہ میں بھی انہی لوگوں میں سے ہو جاؤں میں بھی انہیں لوگوں میں ہوں کہ جب دوڑیں اور نکلیں اور شہادت کا مرتبہ پائے تو جنت ان کا انتظار کرے اور ایسی چوڑی جنت ان کا نصیب و مقدر بنے حضور نے فرمایا انکا من اہلہا عمر تم ہی تم بھی ان لوگوں میں سے ہو کہ حضور میں بھی ہو کہاں جیسی یہ بات سنی تلوار تیر نیزہ ہتھیار سجایا کھجور نکال جھولی میں کھجوریں کھجوریں نکال کے کھانے لگے کھجوریں نکال کے کھاتے کھاتے سوچنے لگے عمیر کہنے لگے عمیر کب تک کھجوریں کھائے گا جھولی میں اتنی کھجوریں کھجوریں ختم ہونے تک انتظار کرے گا وہاں آگے لوگ بڑھیں گے تو اس سے پہلے شہید ہو جائیں گے تو بڑا لمبا انتظار کرنا کیوں کھجوریں پھینک دی کہ چلو نکلے بغیر توشے کے نکلے نا کھجور بھی نہیں ہے بغیر توشے کے اس لیے کہ اگر درمیان میں بھوک لے گی تو کیا کرو گے کھجور جو تھی وہ بھی تم نے پھینک دیا ہے تو الفاظ کیا ہے یہ کہتے ہوئے نکلے تلوار ہلاتے ہوئے کہ رقدن اللہ بغیر ذاتی زادی التقى وعمل المعادي الصبر في الله على الجهاد یعنی لگے عمر دور دور دور اللہ کی راہ میں بغیر تو سے کی دور کیوں اس لیے کہ اگر توشہ لینا ہے تو تقوی کا توشہ لے لے آخرت کے اعمال کا توشہ لے لے اور اللہ کی راہ میں جہاد کے میدان میں صبر و ثابت قدمی کا توشہ لے لے اور عمر یہ یاد رکھ توشہ تجھے یاد نہیں آنا چاہیے کیوں وَكُلُّ زَادٍ عُرْضَةٌ نَفَادِ قَيْرَتُّ خَاوَ الْبِرِّ وَالرَّشَادِ اس لئے کہ ہر توشے نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے اور اگر کوئی توشہ باقی رہنے والا ہے تو وہ تقویٰ ہے وہ نیکی ہے وہ پرہیزگاری ہے یہ توشے ساتھ میں لے کے سر یہ توشے کیا کام آئیں گے یہی توشے ہیں جو آخرت میں کام آئیں گے آگے بڑھے اور میدان بدر میں شہید ہوئے محجہ بن صالح ایک نام ہے اکبر بن خطاب کے غلام تھے محجہ بن صالح ان کے ہاتھ میں بھی تلوار تھی اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے تھے انا محجہ وَإِلَى رَبِّ اَرْجَعْ انا محجہ وَإِلَىٰ رَبِّ عَرْجَ میرا نام محجہ ہے اور میں اپنے رب کی طرف لوٹ کے جا رہا ہوں یہ کہتے ہیں میدان بدر میں شہید ہوئے ایک صحابی تھے عاقل بن البکیر رضی اللہ عنہ عاقل اسلام لائے ہیں مکہ میں جب یہ اسلام لائے تو حضور نے ان کا نام پوچھا فرمایا نام کیا غافل کہا میرا نام غافل ہے حضور نے فرمایا نہیں غیر اسمت فرمایا کہ نہیں نام بدلو کیا رکھو فرمایا عاقل رکھ دو پہلے غافل تھا حضور نے عاقل رکھا کیوں پہلے آخرت سے غافل و بے خبر تھے اب آخرت کے اعتبار سے ہوشیار و عقل مند ہو گئے لہٰذا پھر عاقل نام رکھ دو یہ بھی میدان بدر میں شہید ہوئے چند وہ نام ہیں جن کا کچھ تذکرہ ملتا ہے باقی کل ملا کر چودہ بدر کے میدان میں صحابہ شہید ہوئے ہیں اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا کہ ابن مسعود جب بدر کے میدان میں صحابہ شہید ہوئے تو اللہ نے ان کی شہادت کے بعد ان پر اپنا اپنی خاص تجلی ڈالی اپنا خاص نور ڈالا اور اپنی دیدار پر انوار سے ان کو مسرور کیا اپنا دیدار ان کو کرایا اور اللہ نے شہدائے بدر سے یہ پوچھا اپنا دیدار کرانے کے بعد اے شہدائے بدر یہ بتاؤ کہ کیا تم مجھ سے اور نعمتیں چاہتے ہو تمہاری کوئی اور تمنا ہو کوئی اور چاہت ہو کوئی اور آرزو اور خواہش ہو تو بتاؤ تو شہداء بدر میں حق تعالی شانوں کے بارگاہ میں عرض کیا کہ اے مولا کریم آپ نے ہمیں کیا اور کون کون سی نعمتیں عطا نہیں فرمائی جو اور نعمتوں کی آپ ہم سے تمنا کی خواہش کر رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا من تو پھر بھی تم بتاؤ ان نعمتوں کے مل جانے کے بعد کوئی خواہش کوئی تمنا کوئی آرزو ہو تو بتاؤ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابن مسعود ان بدر نے جنت کی کسی اور نعمت کی گزارش اور تمنا نہیں کی بلکہ ایک تمنا کی اور یہ تمنا کی سارے شہدائے بدر نے کہ مولا اگر ہمارے دل کی خواہش آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہماری دلی تمنا یہ ہے کہ آپ ہمارے روحوں کو دوبارہ ہمارے جسموں میں لوٹا دیجیے آپ ہمارے روحوں کو دوبارہ ہمارے جسموں میں لوٹا دیجیے اور ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیجیے تاکہ ہم دوبارہ تیری راہ میں مقابلہ کریں اور دوبارہ شہادت کا مرتبہ حاصل کریں ہم یہ چاہتے ہیں اور ہماری یہ تمنا ہے تو وہ مقام اللہ نے شہدائے بدر کو عطا فرمایا یہ تفصیلات ہم نے بیان کی ہے انشاءاللہ تعالی بدر کے جنگ کی کچھ باتیں رہ گئی ہے اس کے بعد پھر جنگ عہد کا آگے چل کے آغاز ہوگا شان ہو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر الحمد رب العالمین